Ay, ay, ay, ay, ay. Misty, Misty. Yeah, yeah. Sonrío por la mañana y pienso que estás aquí Vivo en un bucle, una historia sin fin Un mundo de infelicidad donde todo lo que más quiero se va, se va No te dejo de extrañar, ya no puedo volar, volar mis sin se han roto tan han quebrantado y sigo pensando todo lo que ha pasado Me dijiste que cambiaré, no te hice caso No sé lo que estaba pensando, pensando tengo un vacío de paso equivocado Todo lo que tenía con valor lo destruí Te perdí, me ahogué Y sé que no vas a volver Todo lo que siento me va a doler Más que ayer Estoy muriendo, me arrepiento Buscando una historia de desamor Y sigo planeando un futuro a tu lado Pero todo lo he arruinado Viviendo, muriendo, susurrando cada pensamiento Tengo un dolor que parece que es eterno Me está consumiendo el fuego uh. En la noche no duermo, me muero Estoy en invierno y sigue lloviendo No puedo negar todo lo que hice por ti Cuántos días tú me hiciste feliz Me enamoré, que sí, Aposté el amor que te tuve alguna vez Mi esperanza está rota, mi corazón se destroza Veo un mundo de oscuridad desde que no está y todo sin saber qué pasará No puedo soportar, no dejo de pensar en esa felicidad Ya es confuso, sé que no te merezco, no lo dudo Por ti saltaría lo profundo, al vacío Quiero volver a verte, conquistar terreno y no volver a perderte Daría lo que fuera ya más Viajaría al pasado y no dejarte jamás Quiero abrazarte, no dejo de pensarte Todo lo que hice por ti lo superaste Me lo olvidaste Todo fue una ilusión porque nunca me amaste Olvidaste volaste No sé cuánto puedo soportar La depresión me va a matar Las cortadas no se sienten ya No veo colores, solo la oscuridad Siento tanta soledad no veo todo gris sin ti No respiro, no olvido, no vivo Y sigo perdido en este camino Te rompiste el corazón en mil pedazos Yo solo estaba buscando felicidad Tú eras mi estrella fugaz No te supe amar ni cuidar Ya no sé para dónde caminar Mi amor por ti que se queda día más terminó fatal en nuestra relación Mi intención no fue fallar Pero todo acabó muy mal Muy mal, muy mal, muy mal Solo dime qué pasó, qué pasó Porque se acabó el amor